атым бору. алтын полдо 2010 жылдан баштап төрайым болып иштейм Бұл болса біздің офис Бұл офисти біз алтын қолған түшкөн каражат менен салып шықамыз. 2006-2007 жылдар. Бұл тарапта биздин эски жана магазин бар а бул жерде болсо жаңы офис э, уюштуруп жатабыз бирок азыры азырынча ремонт боло элек эмки жылдан баштап ремонт кылабыз бул жерде азыр биздин аялдар иштеп жатышат жаңы заказдар келген ошол заказдар менен иштеп жатышат алтын колдунштаты динара мира эже жана башкалар келип өздөрүнүн заказдарын алып э, иш э, жумуштарыбызды ушул жактан чечип турабыз эмки жылы болсо бул жерде э, ремонт кылабыз жүргүлө тиги тиги тарапка азыр болсо эки миң он үч жыл он үчүнчү жылга биз жаңы пландарды баштап жатабыз биздин аялдар менен чогуу э, чоң чогулушка чечкенбиз э, туристтер үчүн <laughs> музей уюштуралы деп э, чечкенбиз бул болсо мына биздин быйылкы жылга туристтер үчүн бул жерде биздин фермерлерден продуктыларды сатабыз варенье сыр жана башка колко жасалган тамак аштар жана бул жерге болсо интернет кафе уюштурабыз балким туристтер келгенде ушул жактан интернет менен өзүнүн достору менен өз мамлекетиндеги ата энеси менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болуп бекер интернет wifi менен уюштурабыз бул жерде болсо ошол биздин мастерлердин ата энесинен калган эски буюмдарды өнөрчүлүк буюмдарды ушул жерде музей ачып учкор жергеси боюнча дагы көп маалыматтарды алып бул жерге музей ачып жатабыз бул музейге азырынча ушул музейде биз бул мебелдерди алып койдук анан мындай оокаттарды алдык бул бүт биздин аялдардын үйүнөн чогулган эски буюмдар мисалы үчүн бул тушка тагыла турчу сайма мунун баары колго жасалган түйілген сайылған бұйымдар әрбір текшеге бұйымдарды қойып аның тарихы бойынша жазабыз кімден келген ата энесинен кимден кандай э, подарка болуп келген боюнча маалыматтар жазылат бул э, дубалдарга болсо кочкор жөнүндө тарыхый маалыматтар чогултуп ошолор боюнча информация кылып дубалдарга еребиз буюрса азыр аялдардан буюмдарды чогултуп жатабыз ойлойм бул проект азырынча башталып жатат анан эски буюмдарды кочкордон чогулткан сайын бул музейдин ичи көп нерсе эски буюмдар менен толот го деп ойлойм бул жерде болсо биздин магазин туристтер үчүн арнап уюштулган магазин бул жерде болсо биздин аялдардын колго э, жасалган шырдактардын буюмдарын ушул жерден сатып беребиз азырынча биякта буюмдар э, жайгаштырыла элек бул буфет э, интернет кафе жана музейди бизге кошкорго келген туристтер үчүн жакшы сервис катары болушу үчүн биздин туризм сервисин э, жакшыртуу үчүн өнүктүрүү үчүн жасалган иш аракеттерибиз деп эсептейм бүттү